Le tennis de table m'a vraiment euh, appris euh, autant sur le plan ben, du tennis de table mais aussi sur le plan humain où j'étais tout le temps en contact ben, d'entraîneurs, où je me suis fait aussi des amis via le tennis de table. Et le tennis de table a aussi beaucoup de valeurs de respect euh, et beaucoup de valeurs à partager. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup permis, moi, de progresser dans le plan du tennis de table. Mais là où je suis peut-être le plus fier, c'est aussi que ça m'a permis de progresser en tant qu'homme.